kalitatezko hezkuntza. Azken urteetan asko eztabaidatu da gure hezkuntza sistemaren inguruan. Teknologiaren aurrerapena handia dela eta hobekuntza hori erakusketa prozesuan erabiltzeko beharra daukagu. Baina hau ez aurrela gertatu mundu osoan, leko askotan oinarrizko hizkuntza emateko ere arazoak daude. Hezkuntzaren egoera oso deskonpentsatuta dago munduan zehar. Europa eta Asian egoera oso ona izan arren, ikus dezakegu munduko beste herrialde askotan egoera txarra dela. Honako bost arazoak sortzen dira hezkuntzaren egoera eskazen ondorioz. Herrialdeen lehiakortasuna murrizten da merkatu globalean. Barne produktu gordinaren askundea txikitzen da. Biztanleriak beraien eskubideak, bete beharrak, prozesu zibikoak eta komunitariak ulertzeko zailtasunak izaten ditu. Honegatik, beste arrazoi batzun artean, herrialde hauetan izugarrizko ustelkaria kasuak egoten dira. Desberdintasun soziala, marginazio eta pobrezia hasi egiten dira. Informatu zaitez. Lagundu ezazu.